dúas jornadas de folga que hubo foron secundadas masivamente, tan, tan masivas que foi o 100%, e agora, bueno, neste momento seguimos eh, seguimos na loita e a, a, o que é a unidade sindical sigue inquebrantable, seguimos monolíticos, e bueno, e o ánimo dos traballadores eh, neste momento tamén está tamén está aguantando. Nos vimos repetindo, como decía ao principio, que isto é un conflicto para longo, e creo que na mentalidade xente esa, esa idea se callou e están preparados cando menos pensamos nós para, para aguantar. Fai un ano o Consello de Administracións repartiuse 1,7 millóns de euros 1,7 millóns de euros que significa o salario de seis meses das dúas factorías que ten Pescanova neste momento na comarca de Vigo, tanto de Corriño como de Chapela. E mentras tanto, pretenden que a xente máis explotada que a, son a xente no, a xente que entra nova, a categoría máis baixa, a ese se lle apliquen rebaixas salariais de hasta un 40% do, do seu salario anual. Dirección! División! O conflicto está na rúa, neste momento estamos nunha mediación que, bueno, o mércores da semana que ven ten a súa fase, entra na súa fase final, Nos aí advertimos aos mediadores que, de no, que o rematar o mes de abril para non remataba tamén a mediación, houve ese conflicto non, e neste momento as posturas están bastante duras, sobre todo por parte da, da dirección, que o nos entender aínda non se enterou que ten un conflicto laboral. O noso chan eh, son os salarios das novas incorporacións, non vamos a permitir evidentemente que por igual traballo se cobre distinto salario, para nós igual traballo igual salario é sagrado, e as novas incorporacións non poden ser a xente máis eh, puteada, por decirlo de alguma maneira, cando, como xa te decía antes, hai xente que se, o ano pasado se acaba de repartir un, un millón setecentos mil, sí, un millón setecentos mil euros.